ассаламу алейкум жерлестер мынау енді батыр туралы келіп отырмыз ғой батырды қолдаймыз деп келіп отырмыз мен де торғайлық мен қызбелдің азаматымын 99-да көшіп келдім мен қабанбайдан ауылдан келіп отырмын мынау келгендерге рахмет мен мына целиноград ауданы бойынша бүкіл ауылдарды аралап жүремін торғайлықтар керемет адамдар біз амангелді келді, жән келді апа деп өстік мына жерде осы жерде танитын кісілер құда анау мынау деген жоқ ел жаққа барғанда құда боламыз басқа боламыз мына жақта аға атамыз. сондықтан мен батырмен кездескенде торғайлықтар жиналып жатыр торғай облысын ашамыз дегенде бірінші рет кездестім мен торғай десе танимын танымаймын ол қай жердікі барып соған салысуға ең құрғанда амандасу үшін келеміз сондықтан мына жерге келген кезде бір бірлеріңді тілдемеңіздер мен көптің алдында жүріп сөз сөйлеп үйренген адаммын адамды қайтаратын осындай келген адамдарға әңгіме мынау кісілер қан ойнаған ерім деген азаматтар әйел болсын ер болсын бір бірлеріңнің беттеріңді қақпаңыздар белдеріңді буыңыздар мына қара торғай дегенді мен неден көріп қаламын осы кісінің есімін көріп қалдым да мен келіп отырмын менің алдымда да аяптәуір адам тұр мен ауылда тұрамын бірақ мен телеатауда қанша жерде қанша торғайлықтар бар екенін мен білемін бірақ бізде мына момент не істемейді үлкен адамдар көбіне қарай бермейді сіз кеш қарап қаламыз сосын бір бірімізбен хабарласа алмай қаламыз үлкен адамдардың көбісіне сенбі жексенбі күні анаған баратын мынаған баратын шаруалары болады ғой мына алдын ала естігеннен кейін мында келіп отырмыз құдайға шүкір он бес мың халық бар қабанбайда соның біразы торғайлық бұл торғайдың халқының бойында қаны бар торғайды ашпай қоймаймыз деді ғой біз анау естісек соны не істеп мәз боламыз кім екеніне қарамаймыз біз тілекшіміз сендерге елге жақсы әңгіме айтқан елге іс істеймін деген адамға тілекшіміз біз оны істесін істемесін бірақ сол айтқаны үшін тілекшіміз сондықтан қолдаймыз мына енді қолдап келіп жатырмыз жаңа алдында кедергілер болатын болса айналайын інішегім балам да шығарсың хабардар етіп отырсаңыздар мынандай болып қалды анау жарысатын сөздің кезегі жоқ бізге ең мақсатымыз осы кісінің өтіп кетуі содан кейін дауысқа түсуі даңққа түскенде біз ауылдамыз неміз деп жатырмыз ғой енді бұрын жерді не істеген кезде билет алып барып салатынбыз енді бізде ондай мүмкіндіктер бар екен енді айтып жүреміз жаңағы анда барамыз мында барамыз осы азаматқа деген нәрсені бір азаматымыз болса жауда да бір үйің болсын дейді ғой евро тік бітірмесе атырау мынау не деп өзің өзіңді естисің да сондықтан бастарың аман бауырларың бүтін болсын еліміз аман жұртымыз тыныш болсын бізде дулаттарды туған ахметті туған адамдармыз ғой біздің осы заманда дулатыды біз өліп қалды осы жерде елім жерін деп жүріп бізде азаматтар бар осының ішінде қан ойнап тұрған азаматтар осы осылардың артында адамдар бар бүгін келе алмаған не болады деп отырған адамдар бар біз мыңдап емес екі мыңдап жиналып кететін адамдармыз сондықтан алла тағала алдағы күніміз шуақты болсын ер азаматтарымыз қуатты болсын бір бірімізді бетін қақпайық айтсын өссін кім болса да өсе берсін еліміз аман жұртымыз тыныш болсын ризамын рахмет аға батыр өтіп кетті еліміз аман торғайда торғай қылатын торғайлықтар басқа ешкімнің жаны ашымайды біз де осында жүріп жатырмыз ол суға жақындап қалды бірақ ел деп жүрегіміз соғады торғай бір естіген кезде сол торғайға барғымыз келіп тұрады ең құрғанда келіп торғайды көріп амандасқымыз келіп тұрады алла тағала осы жиынның басы болсын қуаныш күндер көп